Sulle pendici del Monte Giovi, a circa 470 metri di altezza, si trova la chiesa di Sant'Eustachio, appartenente al piccolo borgo di Acone. Risalgono al 1287 i primi documenti riguardanti la pieve, che pare abbia dato origine ai possedimenti della famiglia dei Cerchi. Fu completamente ricostruita nel 1552 da Cosimo de' Medici come indicato dalla targa di pietra posta sulla facciata della chiesa, dove si trova anche lo stemma della nobile famiglia fiorentina. Al suo interno, Sant'Eustachio presenta una navata con soffitto a botte ed elementi decorativi tipicamente di gusto tardo barocco.